mi estas tiu kiu nomiĝas “. Mi estas klarigonta al vi la strukturojn de solrezolo. Solrezolo estas parolata per prononco de la notojn. Ĝi estas skribata per desegno de la notoj, tie? Ĝi estas muta, kiam oni indikas la notojn sur la fingroj. do, re, mi. Fa, Sol la si. Surda mutulo povas tiel tuŝi la dekstran manon de blindulo por komuniki kun ĝi. Ni ankaŭ povas skribi solresolon per la plenaj silaboj. Do, re, mi, fa, sol la si. Ekzemple: Do Mi parolas. Ni ankaŭ povas skribi ĝin per la mallongigitaj silaboj. Tiel ni scribu la silabun do, tiel, la silabun re, tiel, la silabun mi, tiel, la silabun fa, tiel, la silabun so, tiel, la silabun la, tiel, la silabun si, tiel. Ni antau pova scribi sol risolun per coloroi. Tiel rujo en statau do orangia coloro instetau re, flavo instetau mi, verdo instetau fa, hela bluo instetau sol, mal hela bluo instetau la, cae viola coloro instetau si. Ni ancau povas scribi sul resolon per ciferoi. Tiel unu instetau ba, du instetau re, tri instetau mi, anstataŭ fa kvin anstataŭ sol ses anstataŭ la sep anstataŭ si ni ankaŭ povas skribi ĝin per specifa stenografio tiel ekzemple mi parolas Ni tiel ligu la signoin por formi ciun vorton. Ciam silabo estas duobla, ni strecu la signon. Exemple, Do re, do do, do re, si, si. Mi protectis. Do jen la diversai manieroi scribi, Do